it's a good day, it's a good time. Uh, na mimi Mr 17. yani takriban uh, siku moja imepita baada ya Diamond Platinum kuachia kichupa chake kikali kabisa kinachokwenda kwa jina la mnaanzaji Uh, ah, leo hii bwana, tarehe 6 mwezi wa 9 2021, msanii mkongwe kutoka nchini Marekani Snoop Dogg eh, leo hii amemposti Diamond Platinum kwenye Instagram yake. Mwana Diamond anazidi kusonga mbele, anazidi kupasua nanga na leo hii bwana ameenda kuwateka mpaka watu wa Marekani kuitwaje stesheni ya Snoop Dogg kumposti Diamond Platnumz? Hebu weka comment yako hapo chini, wewe unahisi nini yani kinaenda kutokea hapo mbele kati ya Snoop Dogg na Diamond Platnumz? Ila usisahau basi hapo kusubscribe, kubonyeza alama kengele ili uendelee kupata notification mbalimbali ambazo